Olá, internauta, seja bem-vindo! Hoje vamos jogar Street Fighter 2 Hyper Champion Edition. Essa aqui é uma hack feita pelo Lord Hiryu. E eu vou escolher a Chun-Li. USA. E a primeira luta vai ser contra o Ken. Vamos lá. Ah, aqui ela tem Hadouken. Che aí, ó o cara aí. É isso aí, a primeira luta já foi. E vamos para a próxima. E agora? Mirror Match, Chun-Li contra Chun-Li. Round 1, fight! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. original. Se você quiser deixar o seu comentário, fique à vontade, que eu, que eu leio todos os comentários. E agora, Zangief! Round 1, fight! Vai, chuta, chuta, chuta, chuta, chuta! где это? Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. É isso aí! E agora, bônus stage! Oh my car! E agora? Yeah. sim! Yoga Fire! Toma! É isso aí. E agora? Japão. Rio. que Rio. Isso. You win. Perfect. Round two. Fight. Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Hadouken! Isso, continua assim. Vai, vai, vai, vai, vai. moleque! E agora? Japão! Honda! Round one, fight! Squish. isso aí. E agora, mais um bônus. E aí, tá curtindo o vídeo? Se você quiser mais vídeos de Street Fighter, eu vou deixar aqui no card uma playlist só de luta. Chulia demais! E agora... Brasil! Brasil! Blanca! Round one, fight! Nossa! O quê? Ah, nocaute duplo! Caramba! maldito! Ah, isso não vai ficar assim não! Vamos lá! Chuta! Beck. Vamos lá que é pra decidir. Chuta, chuta, chuta, chuta! E agora? USA! Estados Unidos! Ganham! <laughs> Haha, agora é o primeiro boss do jogo. <laughs> Alec Foom! Alec Foom! Alec Foom! Alec Foom! <laughs> isso aí! E agora vamos voar para os Estados Unidos para enfrentar o primeiro chefe, Mike Bison, aqui no ocidente conhecido como Balrog. Ah, moleque! E a música? Na minha opinião, é a melhor música do jogo. Que isso? E olha o cara aí. Vai morder a orelha também? Sai, maldito! É páreo duro! Ele no soco, ela no chute. Vai, vai, vai, vai, vai! Chun-Li é o boxe invertido. Nossa! Ah! Toma! Maldito! Yulu! Yulu! <laughs> Yulu! Vai, vai, vai, vai, vai! Speed Bark! Toma! Se você tá gostando desse vídeo e quiser mais vídeos como esse, já sabe, não esqueça do like. É isso aí! E agora, bônus stage! agora! Espanha! Balrog! Aqui no ocidente conhecido como Vega! Vamos lá! Quem viu o filme sabe que ela vai rebocar o Vega! Vai, vai, vai, vai! E aí, quem viu o filme do Street Fighter? <laughs> A cena se repete! acredito! Vamos lá, Chun-Li! Não desista! Pra cima dele! Ah. Não, não, não, não, não! ó o cara aí. Venha! Vamos lá que é pra decidir. Olê! Volta aqui onde você pensa que vai! Bravo! Bravíssimo! E agora? Island. Sagat. Round one, Tiger. Opa! Tiger. Tiger. Tiger. Beleza! É isso aí! E agora, vamos para o chefe! Bison! tá aqui, ó. Você pensa que vai? Ah, nocaute duplo! Vai, vai, vai! Toma! You win! Round three, fight! Tito. You lose. You lose. Vamos lá, Chun-Li. É pra decidir. Final round. Fight. Vamos lá. conseguimos! Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo! Nós vamos ao encontro do mascote!